Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Leo ninakuletea exclusive interview ambayo kwa namna ya kipekee kabisa imenishangaza na ikawa ngumu kwa mara ya kwanza nilipopata taarifa za kuwapo kwa mtu anayeishi na fuvu la kichwa katika tumbo lake. Kama unamuona vizuri katika eneo la kichwa, kuna sehemu inayoonekana pale ambayo inaonekana kama ime imeumia au imebonyea kwa ndani. Eneo hilo unaambiwa fuvu lake la kichwa lilitolewa likawekwa katika tumbo lake ili kunusuru maisha yake. Kufahamu kilichotokea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 Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Leo nakuletea habari ambayo binafsi imenistaajabisha na nikaamini kweli kabisa Mwenyezi Mungu yupo na anatenda mambo makuu na mambo ya ajabu. Ni baada ya kukutana na kijana mwenzetu, Mtanzania mwenzetu ambaye yeye anaishi na fuvu la kichwa likiwa katika eneo la tumbo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 wilaya ya Bukoba vijijini, sehemu moja inaitwa Ruunga mm. ila nimezaliwa Dar es Salaam mm. nimesoma shule ya msingi Mwananyamala B mm. mwaka elfu mbili ndo nimehitimu darasa la saba mm. lakini kutokana na maisha nikawa nimemalizia hapo kutokana na hali ngumu ya maisha. Nilitamani kuendelea ndoto zangu, mm. nilitamani kuendelea lakini niliishia hapo kwa sababu ya hali ngumu ya maisha. Mm -hmm. Na unapoishi mjini na upo mwenyewe, maana baba yangu alifariki mwaka tisini na tisa. Mm. Kutokana na kwamba niko mwenyewe ikabidi nianze kujishughulisha na shughuli za maisha ndogo ndogo Mm. Nikaingia kwenye kazi ya ulinzi, nikatumikia kazi ya ulinzi ulinzi takriban miaka minane. Mm. Kutokana na ugumu wa kazi ya ulinzi mm. niliamua kutuliza kichwa mm. kutafuta shughuli gani itanisaidia mm. hapa mjini. Hapo kwenye ulinzi ugumu gani uliupitia ukauona ukaona ni, ni kazi ya ulinzi ni ngumu. Tuambie hapo kwenye ulinzi, matukio yote ambayo yaliwahi kutokea kipindi ukiwa mlinzi. Vizuri, mimi kwanza ilipofika mwaka elfu mbili na moja mm. nilienda kujiunga na mafunzo ya mgambo mm. nikapiga mafunzo ya mgambo sikufanikiwa kumaliza. Tukiwa kozi mm. wakati namalizia kukatokea jambo la ajabu mm. ambalo liliniuma sana mpaka leo hivi nakusimulia, mm. liliniuma sana mm. nikamtania kijana mwenzangu na kumwambia, je, wewe we si mtoto wa kike, hebu katupikie kule. Lilikuwa ni kosa kubwa akaenda kuambia viongozi kwamba nimemtisha na singe nikafukuzwa kozi. Mtishe na singe ya bunduki? E, singe ya bunduki mm. nikafukuzwa kozi mm. lakini sikuchoka mm. kwa kuwa nilitamani maisha kuyaendesha. Mwaka elfu mbili na mbili mm. mimi nikaenda nikarudia tena kozi mm. intake ya thelathini na tisa mm. nikarudia tena kozi mm. nikatumikia tena Kipindi chote cha kozi nikamaliza vizuri, nikafanikiwa kufaulu vizuri. Mm. Ndipo hapo nilipoamua kutafuta kazi ya ulinzi. Mm. Nikafanya kazi ya ulinzi, lakini wakati huo nakabidhiwa na silaha mm. na kuwa lindoni nina silaha za moto au silaha gani? Silaha za moto mm. bunduki mm. Sasa kutokana na hali ngumu ya maisha mm kazi ya ulinzi inataka kidogo moyo wa ziada mm. huwezi kulala usingizi usiku mvua inanyeshia umejibanza kwenye nyumba ya mtu pembeni mvua inanyesha ni usiku mkubwa nikaona mazingira yale naweza kupata madhara mm. niliamua kuachana na kazi ya ulinzi hakuna majaribio yoyote ambayo uliyaona yakawa yanahatarisha usalama wako yapo ya yote, kuanzia la kwanza lilikuwa mwaka gani, lilikuwaje na nini. Kabla sijaingia kwenye kampuni mm. wakati nafanya kwa mtu binafsi mm. sehemu moja Msasani mm. kule Msasani ni nyumba ziko karibu na baharini mm. Sasa ile nyumba iliyokuwa baharini mm. ina mti mkubwa mle ndani mm. niko kwenye lindo kama vile nafsi ikaniambia, wewe hapo ulipokaa unajiona uko salama, hebu tazama juu ya mti. Nikatazama juu ya mti, kumbe kule nyuma kule mti mkubwa mtu kapanda kaenda kakaa juu ya ukuta, afu katoa bastola kaishika mkononi, kwa kuwa nazijua haikuwa kazi ndogo, kazi kubwa kwangu. Nilipomtazama vizuri nili place trigger mm. ya bunduki mm. nilipo place trigger yule mtu pale juu nilimshuti mm. akaangukia kule nyuma lakini bastola ikaangukia ndani mm. nilichofanya mimi nikataarifu jeshi la polisi mm. wakaja mm. Baada ya kuja wakaondoka na kile kifaa, wakasema tuvumilieni, ndo kazi. Mm. Baada ya hapo, kwanza moyo uliingia kunyanzi. Mm. Nikaona hali ni ngumu, ndo hapo nilipoacha kazi kwa mtu binafsi, nikaenda kutafuta kazi kwenye kampuni. Wakati huo yule uliyemshuti alipona au yule alikufa? Mm. Alikufa mm -hmm. e, kwa sababu asubuhi yake baada ya kwenda kuona kule nyuma mm -hmm. tukakuta alikuwa, alikuwa amekufa. Wakaja wenyewe wahusika wakamchukua mwili wao kaenda nao mm. basi mimi pale mwili ukaingia kunyanzi mm. nikasema bora niende niombe kazi kwenye kampuni mm. ndo kuna kampuni moja iko maeneo ya Victoria mm. Victoria pale kwa Bondeni, kama unaenda kwa hospitali ya Dr. Kairuki mm. e, kuna kampuni ya ulinzi kule mm -hmm. nikaomba kazi nikapata, nikaanza kufanya kazi pale mm -hmm. nikatumikia eneo lililopangwa kidogo lilikuwa zuri mm. mwizi kuingia kidogo panahitaji ujasiri mm. nilipangwa eneo la Kijitonyama mm. Kijitonyama pale wanaita chuo mm. eh, maeneo yale. Nimefanya kazi ya ulinzi kwa muda wa kutosha, takriban miaka saba nane. Mm. Eh, baada ya hapo nikaamua mimi mwenyewe kwa hiari yangu mm. kuacha kwa sababu nilichachoka mm. nikaona hakuna budi na maisha hayawezi kuendeshwa bila kazi mm. nilichofanya nikarudi mtaani mm. mtaani kuna vikampuni vidogo vidogo hivi vya kupulizia madawa mm. madawa ya vioni wadudu mm. nikajiunga nao hmm. nikapata elimu pale ya madawa mbalimbali nikaamua kufungua ofisi yangu mm. nikawa natengeneza madawa naenda kuwapulizia watu madawa ya kunguni mitaani Ehe, lakini nabeba dawa mgongoni, naenda nauza tu, natangaza mtaani kama machinga, kama machinga. Nikafanikiwa, nikawa napata senti kidogo, naishi. Ndio yakawa maisha yangu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nimefanya hiyo kwa muda wa kutosha. Mimi nikiwa nafanya shughuli zangu za mitaani mm ninabeba begi langu mfuko mkononi wa bomba la kupulizia la lita mbili, nikiwa nazunguka nikapita maeneo ya Tandale nikamkuta binti mmoja anashona nguo, yuko barazani. Ah, kwa kweli moyo uligoma, uligoma. Nikajiuliza, huyu mdada wa wapi? ikabidi nitulie, nikaanza kupata taarifa zake kumuulizia hakuwa mchoyo, akanieleza taarifa zake, yeye ni nani, na kipindi hicho anamuuguza mama yake mzazi, katoka nyumbani, yuko anamuuguza nyumbani kwake. Basi aliponielezea mi nikafurahishwa na moyo wangu, moyo wangu ukafurahi juu yake, nikamweleza haja ya moyo wangu. Kwa kweli alinielewa. Aliponielewa basi nilipata wakati mgumu kunikubalia, maana ni kunikubalia kwake tumekaa mwaka na nusu ndo ananiridhia kwamba nimekukubalia. Hmm? E, mwaka na nusu amenitesa kweli kweli, na hicho ndo kime kimenipa matumaini ya kwamba huyu ni mtu sahihi, haingiliki kirahisi. Mm. Hilo mm. likanipa moyo kwamba huyu ni mke bora mm. kweli. Aliponikubalia tukaanza mahusiano e, tukaanza mahusiano na mimi nafanya kazi zangu hizo hizo za kuuza dawa ya kunguni. Ikafika wakati akaniridhia, basi tukaanza kuishi pamoja kama wanadamu, kama vijana, tukaanza kuishi pamoja, pika pakua, pika pakua. Mm. Huku na huku akapata ujauzito. Mm. Alipopata ujauzito mm. tukaenda hospitali mm. kwa sababu mimi nilimlazimisha mm yeye alikuwa hana elimu hiyo. Mm. Mimi kwa sababu nasikiliza vyombo vya habari, wanasema unapokuwa na mtu mjamzito aende aanze kliniki. Mm. Tulipoenda kuanza kliniki kwenye ile hospitali tunapimwa kila kitu. Mm. Walipompima yeye wakanipima na mimi. Jamani, Mungu ni wa neema. Mungu akiwa na makusudi yake, mwacheni Mungu aitwe Mungu. Mm. Kupima mimi nikaonekana ni mzima wa afya mwenzangu ni muathirika wa virusi vya ukimwi e, wakaniambia inabidi mwenzio usimtenge wala usimnyenyepae, huo unakuja kumchukulia dawa. Hmm. Nikawa mimi naenda kumchukulia dawa na ikifika siku ya kliniki nampeleka. Mm. Ehe. Sasa basi maisha yakasonga taratibu maisha yakasonga, mimi mzima, mwenzangu naenda namchukulia dawa. Sema bidii ya mwenzangu, aliona aanze maombi, kwenda kwenye maombi kuombewa. Akasema mimi sikubaliani na hii hali. Mimi naenda kuombewa, sikubaliani na hii hali. Mungu anaponya anasema yeye ni mponyaji, vipi niishi hivi? Kweli akaanza kufunga, anafunga mpaka nikawa namuonea huruma, namwambia we, utaumia hmm. unafunga hivi mda wote usiku tatu nne, utaumia bila kula chochote, bila kula chochote. Mm. utaumia kweli tukaenda kwenye maombi na mimi kabidi niwe na ushirika naye tukawa tunakwenda kanisani kanisani kule wana maombi ya ya kila Ijumaa mfungo wanafunga Ijumaa akaenda kule akaombewa tuliporudi akaniambia baba mimi sitaki tena dawa nikamwambia wewe utaki dawa kulikoni akasema sitaki tena dawa, nimepona. Mm. Kweli mi sikutaka kuhakiki kwa maneno yake, kawambia twende, tukarudi hospitalini mm. tukapima, maana kule waliniambia mwathirika kupima hospitali nyingine mzima, mimi mzima. Sasa nikajiuliza, kwanza kule waliponiambia huyu ni mwenzako ni mwathirika, nikajiuliza tumeshiriki mapenzi kwa muda gani? Kwa muda wote huu hivi, kama mimi ni wakupata, si ningepata? Ni muda gani? Ehe, karibu mwaka na zaidi hmm. mwaka na ziada, kwa sababu ilifika mahali yeye akahamia nyumbani kwangu hmm. Anatoka nyumbani kwake anakuja analala kwangu siku tatu, hmm. na mimi natoka kwangu naenda kwake nalala siku tatu wiki. Nikasema kama kipindi chote kimepita bila kuathirika mimi, huyu mtu sio wa kumwacha, huyu mtu ni sahihi, sio wa kumwacha. Mungu ana makusudi hapa, kuna jambo. Mm -hmm. Basi tukaendelea, maombi yakaendelea, huku anaendelea kutunza ujauzito, kafikia muda anampeleka kliniki, tunaongozana wote tarehe za makadirio zikakaribia, nikawa nazo nikampeleka, akajifungua vizuri. Mm -hmm. Alipojifungua karudi sasa, tukaenda hospitalini tena kupima, akaniambia mimi naacha dawa, sinywi dawa, Mungu ameniponya. Nikamwambia kwa jinsi gani, una uhakika gani? Akasema kama una uhakika wewe, lakini mimi nina uhakika. Tukabidi turudi hospitali, kurudi hospitali kupima mwenzangu mzima na mimi mzima. Jamani, Mungu ni mkuu, Mungu anatenda mambo mazito mm. yasiyoneneka. Daktari akashtuka akasema, wewe nini kimetokea? si ndo huyu tuliona ana tatizo? mm -hmm. Nikamwambia eh, ni kweli, lakini Mungu ametutendea maombi haya. Akapima mara mbili kuhakiki kwamba ni kweli mm. au vipimo vimemdanganya. Akapima tena ili kuthibitisha. Alipopima tena akathibitisha hana mm. basi tukarudi nyumbani tukaanza kuendesha maisha. Mm-hmm. Kwa kweli amekuwa mtu bora kwangu, mm-hmm. amekuwa mtu muungwana. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi ya kwamba sababu Mungu anaona maisha yetu miaka kumi ijayo. Mm-hmm. Msimuliaji anaendelea kueleza kuwa ilipofika tarehe tisa ya mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na tisa lilitokea tukio kubwa na lililobadilisha kabisa historia ya maisha yake. Tukio la ajali akiwa katika maeneo ya Tabata alikokuwa akijitafutia riziki kwa kazi yake ile ile ya kupiga dawa za kuua wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Akiwa katika usafiri wake wa baiskeli, alipata ajali ya kugongwa na lori la mafuta lililopelekea kurushwa kutoka kwenye baiskeli yake na eneo ambalo ajali ilipotokea na kumrusha upande wa pili wa barabara na kichwa chake kugonga kwa mkito katika kingo za barabara na hatimaye kupoteza fahamu pale pale, na kichwa chake kikabonyea upande mmoja, sehemu ya fuvu la kichwa ikakandamiza ubongo. Alipoteza fahamu na hatimaye jitihada za wasamaria wema kuweza kunusuru maisha yake zilifanyika na kupelekwa katika hospitali iliyokuwa karibu, huku hali yake ikionekana kuwa mbaya zaidi na kuhamishiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili akiwa hajitambui kabisa. Jitihada za Wasamaria wema pia zilifanyika kupitia simu aliyokuwa nayo na kupigia watu wake wa karibu, na hatimaye taarifa zikafika kwa mke wake pamoja na mama yake mzazi aliyekuwa kijijini. Mke wake alichukua hatua za haraka za kwenda kumsaidia na kumjulia hali mume wake katika hospitali ya taifa ya Muhimbili akiwa katika hali mahututi kabisa. Na mke wake alipofika, baada ya kujitambulisha na mgonjwa kutambulika, alifanikiwa kwenda kumwona na kumkuta mume wake akiwa hajitambui, haelewi chochote, hali haongei. Na mume wake huyu alikuwa akilishwa kwa kutumia mashine na hatimaye aliendelea kudumu katika hali ile kwa takribani siku thelathini na tano. Ndani ya siku hizo 35 ilifika wakati baada ya madaktari kutambua umuhimu wa kile ambacho kinatakiwa kufanyika, hakukuwa na jitihada au namna nyingine yoyote ambayo ingeweza kufanyika zaidi ya kuliondoa fuvu lililokuwa limekandamiza ubongo wake ili aweze kuwa hai shughuli ambayo ilikuwa ni tete kidogo, lakini kwa jitihada za madaktari katika hospitali ya taifa ya Muhimbili waliifanya kazi hiyo, wakaliondoa fuvu lile na hatimaye akaanza kupata ahueni. Lakini wakati madaktari walipoliondoa fuvu lile, waligundua kuwa hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo fuvu lile linaweza kuhifadhiwa na likawa hai fuvu ambalo lilikuwa na umuhimu mkubwa katika kichwa cha msimuliaji, kwani lilikuwa linatunza sehemu kubwa sana ya kumbukumbu za matukio yake yaliyowahi kutokea katika maisha na hata kujitambua yeye ni nani. Ndipo daktari mmojawapo katika madaktari waliokuwa wakiongoza upasuaji ule uliofanyika akatambua na kukumbuka kuwa katika tumbo la mwanadamu zipo lea tatu na kutoka lea ya tatu ndipo unaokuta utumbo wa mwanadamu. Lea ya kwanza ni inayoonekana ya nje, lakini ipo lea ya pili ya katikati, na ipo lea ambayo ndiyo yenyewe inakwenda kulinda sehemu ya ndani ya utumbo wa mwanadamu. Daktari huyo alijitahidi kadiri ya uwezo wake na kadiri ya taaluma yake kuhifadhi fuvu lile katika sehemu ya katikati, katika lea ya pili ya tumbo la msimuliaji huyu. Fuvu lile likahifadhiwa pale kwa kuunganishwa na mishipa ya fahamu kutoka katika sehemu ya kichwa ili kuweza kuendelea kutunza kumbukumbu kumbu zake wakati huo ikitakiwa kuwa kama atapata fahamu na atarejea katika hali yake ya kawaida, basi baadaye fuvu lile litolewe katika sehemu ya tumbo na kurudishwa katika kichwa chake. Baada ya daktari kukamilisha zoezi zima la upasuaji huo na kukamilisha kila kitu, siku ya 35 ndipo msimuliaji huyu anapata fahamu huku akiwa anajua kwamba ni dakika chache tu amefika katika hospitali ile, maana baada ya kupata fahamu hiyo aliuliza yuko wapi na kuona yupo katika mazingira ya hospitali, akifikiri ni dakika chache tu zilipo zilizopita, ndipo alipelekwa katika hospitali hiyo. Na wakati huo msimuliaji huyo alikuwa akibonyeza viganja vya mikono yake mithili ya mtu anayechezea simu yake kwani muda mwingi alikuwa ni mtu wa kuchat au kutuma meseji kwa kutumia simu yake na wakati mwingine kucheza game. Wakati huo alipokuwa akibonyeza viganja vya mikono yake vilivyokuwa havina simu, alikuwa akiuliza iko wapi simu yangu, huku akimwona kwa pembeni mke wake aliyekuwa yuko pale kuendelea kumjulia hali. Alipomuuliza kuhusu simu yake, ndipo mke wake akamwelezea kilichotokea kwa kumkumbusha, kwani kwa wakati huo kumbukumbu zake zilikuwa zinarejea taratibu na kumkumbusha kuwa alipata ajali na kumwelekeza kuwa amekuwa katika hospitali ile kwa takribani siku thelathini na tano akiwa katika hospitali hiyo ya taifa ya Muhimbili, chumba cha kuhifadhia wagonjwa maalum kwa maana ya ICU. Na alipokuja daktari aliyemfanyia upasuaji huo, wakati alipomuuliza baada ya kupata fahamu, alimuuliza jina lake akaweza kulikumbuka jina lake, akamuuliza kuhusu watoto wake, akaweza kutaja kuhusu jina la mtoto wake mpaka tarehe aliyozaliwa na maswali mengine machache ambaye daktari huyo alikuwa tayari ameshapewa majibu yake kutoka kwa mke wake. Kwa maana hiyo, wakati msimuliaji huyu akiendelea kumweleza daktari juu ya matukio na jina la mtoto na tarehe ya kuzaliwa na matukio mengine yaliyotokea katika historia ya maisha yake kabla ya kupata ajali hiyo, daktari yule alishangilia sana na kufurahi sana na kusema deal done, kwamba anafurahi kwamba tukio la kutunza kumbukumbu kumbu za kutoka katika kichwa chake ambazo yeye daktari amelihamishia fuvu katika sehemu ya tumbo na kuunganisha mishipa ile ya fahamu kutoka kichwani imeweza kufanya kazi, na msimuliaji anazo kumbukumbu kumbu zote. Alifurahi sana na kumweleza kuwa baada ya hapo atatakiwa baada ya kupata nafuu kuja kulitoa lile fuvu na kulirudisha katika sehemu ya kichwa kwa upasuaji mwingine endapo atapata nafuu na atakuwa sawasawa. Ndipo hapo msimuliaji akajua kuwa katika sehemu ya kichwa chake kumbe fuvu halipo. Kushika na kugusa kichwa chake, kweli alikuta fuvu halipo. Kugusa katika sehemu ya tumbo, akausikia mfupa ambao aliambiwa ni fuvu na kuamini hivyo, na ndivyo ilivyo, na fuvu hilo lipo tumboni kama ambavyo unaliona. Msimuliaji aliendelea kupatiwa matibabu maalum sana katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na wakati huo pia inadaiwa wakati mwingine walipokuwa wakitembelea wagonjwa waliokuwa mahututi katika chumba cha ICU, ilikuwa ikisemekana kuwa wagonjwa wengine wote walikuwa wakiendelea vizuri isipokuwa yeye. Baadaye hali yake ilitengamaa na kuwa vizuri kwa zaidi ya muda wa miezi miwili katika hospitali ile, kwa mujibu wa maelezo yake, na hatimaye kuweza kuruhusiwa kurejea nyumbani, huku akitakiwa kuwa chini ya uangalizi maalum na akitakiwa kutofanya kazi ngumu, kunyanyua vitu vizito, hakutakiwa kufanya hivyo, lakini pia hakutakiwa kuendelea kuendesha baiskeli. Safari ya maisha yake ikawa imebadilika, jambo lililopelekea kufikia hatua ya tukio lingine lililotokea katika maisha yake kumfanya kukata tamaa kabisa na kumuuliza Mungu kama ambavyo anamuuliza hapa. Mimi kuna wakati kabisa kutoka moyoni kama mwanadamu nafika mahali navunjika moyo. Mm. Mimi hata nikikaa mwenyewe najiuliza ama namuulizaga Mungu, Mungu umeamua kuniadhibu ningali duniani? Si ungesubiri basi nife ili hukumu unayonipa unipe hukumu sahihi, kwa kuwa siko duniani. Mbona duniani nateseka? Lakini ashukuriwe Mungu, mtu niliyemvumilia niliyemvumilia kwa matatizo yake, yeye ndiye amekuwa faraja kwangu. Ananiambia usihofu, wewe una hali nzuri, kuna wenzako wanapumulia mashine mpaka leo, lakini wewe si angalau unatembea, una uwezo wa kwenda kuuza dawa za kunguni ukatufanya tuishi vizuri. Usiogope, mimi ni mke wako na nimeamua kuwa na wewe, nimeridhika na wewe jinsi ulivyo. Usiogope. Kwa kweli huwa navunjika moyo nakata tamaa kama mwanadamu kwa sababu ya mazingira yalivyo. Uchumi umekuwa mgumu, sina fedha, nikiwaza swala la hospitali kichwa kinavurugikiwa kabisa, lakini kwa kweli ananitia moyo, ananifariji, ananiambia usiogope, usiwe na wasiwasi. Yeye yeye anasema mimi sio mwanamke mwenye tamaa, mimi ni mwanamke ninajiheshimu, najithamini kuliko mm. na kupenda kama ulivyo. Nilikupenda ukiwa unatuletea hela, tunaishi vizuri, hakuna matatizo. Yametokea hayo ni ya kibinadamu, usiogope. Ndipo napomshangaa Mungu wa Israeli, mm. kwa kweli amenitendea mazito yasiyoneneka kibinadamu amenipa mtu sahihi, mtu ambaye ananistiri. Kwa kweli nasema ananistiri, we unaweza usielewe, kwa sababu kichwa changu hiki mimi nasahau, naweka kitu sehemu, alafu nikija nachimba mkwala niliweka sehemu fulani, kumbe nimesahau lakini ananipooza, ananituliza, ananiambia wewe hebu tuliza kwanza kichwa kitulie, kitulie. Umeweka umesahau. Sasa da, namshukuru Mungu kwa faraja anayonipa huyu dada huyu Violet ni mke bora na wasamani sana. Namshukuru Mungu kwa ajili yake, ni mtu sahihi kwangu. Ndio maana nikasema Mungu alijua atanistiri huyu, yeye ndiye rafiki mwema wa maisha yangu. Watu wanapata rafiki wema, lakini mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu dada amenistiri sana, amenisamini kwa jinsi ya pekee, na ndio maana Mungu akaamua atende muujiza mzito wa kumponya tatizo lile lisiwepo. Basi hayo ndiyo ya kwangu labda nikwambie wewe unaitazama na kusikiliza ujumbe huu kwamba vumilia, unayoyapitia ni ya kawaida. Mungu anao uwezo wa kukutendea, hajakusahau. Kama amenitendea mimi, amezuia kifo kisinisife, nisife kwa sababu mimi nilikuwa nakufa siku thelathini na tano, sijui anayeingia, sijui anayetoka, napumulia mashine Leo ni nani kama Mungu wa mbinguni? Kamponya mke ukimwi, kamponya mke virusi. Unajua, sikia tu wenzako wanaongea, lakini yakikukuta wewe, shoko lazima ikushike, ule mshtuko lazima ukushike. Lakini Mungu alinituliza. Sasa hivi si unaona, ndo amekuwa faraja yangu, amekuwa mtu muungwana, mpenzi mwema, mke sahihi kwa kweli sio ni kasoro kwake kabisa, nikwambie. Mungu ni mwema, ninamshukuru sana na kwa namna ambavyo umezungumza, hata mimi niseme ashukuriwe Mwenyezi Mungu mweza wa yote kwa kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako na ambacho anaendelea pia kuwatendea watu wake sehemu mbalimbali duniani. Nina maswali Ndiyo. machache tu, nisikuchoshe ume, umezungumzia swala la, la familia la historia yako kuzaliwa mm. na ulipotoka na elimu yako haukutuambia umezaliwa mwaka gani Aha, mimi nimezaliwa tarehe sita mwezi wa kumi na moja mwaka elfu tisamia themanini na mbili mm. themanini na mbili ukiwa mtoto wangapi katika familia ya watoto wangapi Mungu alikusudia nizaliwe peke yangu. Mimi ni kwa baba niko peke yangu, kwa mama tuko watoto watano. Mm. E, tuko watoto watano, watoto wa kiume kwa mama. Mm. Kwa baba niko peke yangu. Mm. E, ndugu zangu wanaishi Tanga na mama yangu ni mwenyeji wa huko anaishi huko Tanga. Mm. E, Ina maana wakati unazaliwa wewe peke yako kwa baba, baadaye ikawaje mama akapata familia nyingine na watoto ah. wengine? Mimi nilipozaliwa mama yangu hakukaa na baba yangu hawakudumu. Mm. Mama wakaachana na mzee. Mm. Mzee kwa sababu alikuwa haana mke mwingine akanitransfer nikaenda kuishi Bukoba. Nimeishi Bukoba mpaka mwaka 1980 moja mia tisa themanini amini mwaka 1992 moja mia tisa tisini na mbili tisini na mbili mimi ndo baba yangu aliamua kunirudisha nirudi Dar es Salaam nikaanza darasa la kwanza mm. e, sawa. Baada ya hapo maisha yakaendelea, ukamaliza darasa la saba, ukaanza hizo kazi zingine, eh. mwisho wa siku ukaja kukutana na huyu ambaye unasema hauoni kasoro kwake. Ukatuambia ukajiingiza ukajihusisha katika shughuli za hmm. ukaingia kwanza ukamua ujiunge na mgambo hmm. ikashindikana baadaye mara ya hmm. kwanza baada ya kumwambia mwenzio eh. kwamba akawapikie eh, akatupikie yeah. lilikuwa kosa kubwa yeye alibadili ali, ali, ali maneno au eh, kumwambia tu vile ndio ilikuwa kosa alibadili maneno mm alipobadili maneno kwenda kwa viongozi mm. akawaambia kwamba amenitisha na singe mm. e, sasa nani, sasa natisha mwenzio na singe mm. basi likapelekea mimi kufukuzwa kozi. Sawa. Uka ukaja baadaye ukajiunga e, unadai ilikuwa intake ya 32. Subiri intake nyingine. Ukajiunga kwenye intake nyingine mm. ukaendelea. E, ukaanza ulinzi binafsi mafunzo mm. pasi out nikapata cheti changu mm. nikaingia kwenye kazi za ulinzi. Hapo nikaenda kwenye kampuni, maana mwanzo nilikuwa nafanya mm. sina ujuzi wa kazi za ulinzi mm. kwa sababu sijapitia mafunzo yoyote mm. lakini baada ya kumaliza ndo nikaingia kwenye kampuni. Ukajiunga na mgambo mm. baadaye ukapata kazi ya ulinzi kwa mara ya kwanza, ndio likatokea tukio lile eh, -hmm. Baada ya kutokea tukio hilo mm. moyo ulifadhaika. Sasa tu, tuende kwenye hili tukio wakati linatokea, tupe picha ya mtu anayekutazama ambaye hakuwepo eneo la tukio, tukio lilivyokuwa, lilikuwaje, yule mtu alikuwa wapi mpaka wewe unamuona unakoki silaha, yeye akiwa na silaha na umeiona, yeye alikuwa amekuona au hakuwa amekuona? Yaani mm. mimi kwanza utaratibu wangu mm. kutokana nilivyofundishwa mm. ukiwa eneo ambayo ni hatarishi mm. una wasiwasi nayo mm. unatakiwa bunduki yako iwe imekokiwa muda wote mm. unachofanya tu unafunga usalama mm. yani usije ukakosea ukabonyeza trigger risasi ikatoka mm. lakini usalama nilikuwa nimeuacha wazi mm. kwa hiyo nilichofanya ni kuweka hapa kwenye goti Mm. kuigandamiza kwenye goti na kupiga mm. Wakati nafanya hilo tukio niko kwenye sehemu ya kivuli mm. Taa zinapiga lakini mi niko kwenye kivuli, yule mtu anioni. Alichoingia mkenge pale alipokuwa amekaa mm. palikuwa panapigwa na taa mm. bila ye kujua. Sasa mimi ni Mungu tu aliniongoza mm. nikanyanyua uso mpaka pale kwenye ukuta ndo namuona yuko kwenye hizo motion mm. eh, kwa maana hiyo tuseme alijikuta ali, ali, ali ameshashutiwa bila kujua bila kujua kinachoendelea kinachoendelea mm. alijikuta ameshashutiwa bila kujua na naona hata upelelezi wao mm. ulikuwa mbovu kwa sababu walipo wangepeleleza wakajua tuna silaha mm. tulikuwa tuko hatarini mm. e, hawakujua tu kwamba tuna silaha. Sasa baada ya hapo ndo nikaacha mm. na na wenyewe wakati wana, wanakuja kufanya tukio hilo wakiwa juu ya ukuta mm. sawa eh? wewe ukiwa chini ukawaona ukamuona mm. huyo mmoja alikuwa peke yake tuseme nahisi ali walikuwa wa, walikuwepo na wengine mm. ila baada ya kuona amedondoka mm. wakaona hali imeshakuwa mbaya wakaondoka na kwa wewe, kwa sababu ni juu ya ukuta na tunavyoelewa nyumba za ni wapi umesema Masaki, Msasani? Mm, Msasani, nyumba za Msasani e, baharini kule karibu na baharini kule. Ilikuwa ni nyumba inayojitenga au nyumba ina na... ni nyumba inayojitenga iko iko peke yake, lakini iko ufukweni mm. mwa bahari e. Na, na kwa akili yako unafikiri wale walikuwa wanafuata nini pale? Ah, ah kwa sababu mm. yule mtu tuliyekuwa tunafanya kazi kwake mm. alikuwa anajihusisha na madini, anakwenda mkoani anachukua madini, akija hapa anasafisha, anatengeneza cheni, hereni na vitu vya thamani mm. eh. Baada ya tukio kutokea mm. ukataarifu jeshi la polisi likafika mm. eneo la tukio, eneo la tukio yule mtu alipokuja kupatikana pale huyo jambazi mm. iligundulika ni wa kutoka wapi na kila ah. kitu ah, kwa kweli kwa sababu enzi hizo na mimi sina ujuzi wa kufuatilia kwamba tufuatilie kila kitu, niliacha tu iende kama ilivyo mm. kwenda, maadamu wamechukua mtu wao na chombo chao wamechukua, basi haina shida, nikanyamaza tu mm. E, sasa tu mimi moyo ukaingia ganzi mm. nikaona sistahili kuendelea na ile kazi, ukaenda kutafuta ya kampuni. Ndo hapo nikaona nikatafute kwenye kampuni. Silaha uliitoa wapi wakati haujaanza kazi kwenye kampuni ambayo ingeweza mm. kuidhinisha wewe kupewa Aha. silaha ili ulinde? Mwenye nyumba alikuwa na vibali vyake mm. ambavyo anajua mwenyewe alikoitoa ili mlinde pale nyumbani mm. walinzi wake wawe wanatumia silaha mm. Ehe, na mimi nilipoenda kuomba kwa sababu nilipelekwa mm. nilipopelekwa nikaulizwa una ujuzi wa mafunzo nikakiri eh ili nipate kazi mm. nikapewa bunduki eh Sawa sawa, yakatokea hayo, mwisho wa siku haukuyafuatilia, jeshi la polisi likaendelea na kazi yake. Sikuyafuatilia, yakatokea yaliyotokea, sikuyafuatilia nikayaacha kama yalivyo, na mi moyo ulishaingia makonyanzi, kaachana na ile kazi kaenda kwenye kampuni ukaenda kufanya e, katika maeneo ambayo unadai wewe yalikuwa ni salama. Eh, maeneo ambayo ni salama. Sawa. Baada ya pale ukaendelea na ukafanya kazi ya ulinzi kwa takriban umesema miaka saba nane. Ah, saba nane. Mwaka gani ambapo ulikutana na huyu ambaye unadai haujutii kabisa ah, kumfahamu? Elfu mbili na kumi na moja. Mtoto wa kwanza mkajaliwa mwaka gani? Elfu mbili na kumi na tano. Ah, elfu mbili na kumi na tano umejaliwa mtoto wa kwanza, ina maana kugundulika kwamba ameathirika ilikuwa ni mwaka gani? Elfu mbili na kumi na tano akatumia dawa kwa muda gani? Kwa muda in case kama miezi sita hivi, katumia kama miezi sita hivi. Baadaye akabadilika tu, akasema mimi namtegemea Mungu na Mungu ni mwaminifu, mimi ataniponya. Nimesikia Mungu anaponya. Mm. Sasa mimi siwezi kukubaliana na hii hali. Kipindi akitumia dawa alikuwa mjamzito Kipindi akitumia dawa alikuwa mjamzito. Kipindi anaacha alikuwa kashajifungua au bado? Kipindi anaacha kashajifungua. Na maana alitumia kipindi cha miezi sita ya ujauzito eh, wake. E, miezi sita ya ujauzito wake pamoja na muda kidogo kusogea. Mm. E, baada ya hapo aligairi tu akasema mimi situmii dawa sasa hivi. Mm. Kwanza Mungu ameniponya. Wakati huo kashaanza kudili na maombi mm. e, anafunga kweli kweli mifungo sio ya kitoto mm. mfungo siku tatu mm. kavu mm. hali chochote hanywi maji hali mpaka nikawa namwambia wewe utaumia mm. e, baadaye ndo hapo aliposema Mungu ameniponya. Ukamchukua ukampeleka hospitali kuthibitisha? Nikamchukua nkampeleka hospitali kuthibitisha. mm. kwenda kule yule daktari aliyetupima akasema kuna nini kimetokea? Mm. Kulikoni? Si ndio huyu aligundulika na tatizo? Mm. Kaambia eh. Hey. Nikamwambia Mungu ametenda, amekuwa na anadili na amefuatilia maombi. Mm. Akasema nyinyi imani zenu hizo. Mm. Kweli kupima peupe. Akarudia. Mm. Akasema amna Emnendeni kwanza tukaondoka. Anasema urudi naye baada ya mdagani, baada ya mwezi mzima mm. rudi naye. Kurudi naye akakataa yeye, akatupeleka sehemu mm. kabisa, akakodi bajaji akatupeleka sehemu, yani sio yeye apime mm. kaenda kupima mtu mwingine, akamwambia wako salama mm. ndo hapo alipobaki na mshtuko mm. kwamba he, eh, kumbe akanambia tu mvumilie mwenzio, Mungu ana makusudi na maisha yenu. Mm. Hivi vitu havitokeagi kawaida. Mm. Nikamwambia ndo hivyo, akasema haya, nendeni. Wakati hayo yote yanatokea, yeye alipokea vipi taarifa za kwamba amepona kwa daktari? Ah, alisikia furaha kwa kweli, mm. alienjoy. Mimi neno aliloniambia tu, anasema uvumilivu wako una matunda ndani yake, sio bure. Mm. Yaani wewe umeamua kukubali mimi nilivyo. Mm. Mungu ana makusudi na maisha yangu mimi na wewe. Mm. Kwa sababu usingeweza kunivumilia kibinadamu. Mm. Lakini maadamu umeamua kunivumilia, kunivumilia mm. Swali langu, kipindi ambacho anapimwa mpaka anapewa dawa alipimwa mara moja tu na kuanza e, eh, dozi au ilikuwa, zaidi ya mara moja? Hapana, alipimwa mara moja na kuanza dozi. E, eh. mi navyofahamu kuna vipimo vya kawaida na kipimo kikubwa, kwa sababu alikuwa mjamzito mm. Kwa hiyo aliamua kutumia, alianza kutumia dawa ili kumlinda mtoto mm. E, ambaye yuko tumboni Mm -hmm. Ehe, sasa baada ya kurudi nyumbani mm. ile hali yeye hakuridhika nayo ya kwamba yeye anaambiwa mwathirika Sawa, maisha yakaendelea. elfu mbili kumi na tano mtoto wa kwanza umesema na miaka saba, ila utakuwa unaelekea mwaka wa nane. yani ni eh, elfu mbili na ishirini na tatu elfu mbili kumi na tisa eh. wewe ndio unapata ajali. Umesema ni tarehe nane mwezi wa tisa tarehe tisa tarehe tisa mwezi wa nane mwezi wa nane mm. ndo mimi napata ajali. Mtoto ana miaka minne hapo e, mtoto ana miaka minne hapo baadaye ukakaa kitandani siku 35 maisha yakaendelea ukapata nafuu mpaka leo hii ambapo unaendelea naishi na bado unahitaji pia upasuaji utatuonesha hiyo sehemu ya eh. ambapo fuvu limewekwa usituoneshe sasa mm. hivi swali langu linafuata mm. kwa kipindi cha miaka saba kuelekea mwaka wa nane mm. huyu mtoto anaitwa nani Debora kwa nini hana mdogo wake Ah, ah, he, ndugu yangu na. kama wangekuwa wanachukuliwa sokoni yeah. mi saizi naona ningekuwa na timu ya mpira nyumbani kwangu mm. lakini kwa sababu anaitoa ni Mungu mm. ajaona ameona hakuna sababu ya kutugaia mtoto mwingine kwa sasa. Mm. Kwa hiyo ni vizuri kuwa watulivu mm. na wasikivu, tukamsubiri Mungu kwa wakati wake atutendee, kwa sababu hata huyu tuliyepewa hatukufanya chochote mm. hakuna chochote kilichofanyika mm. hatukwenda kwa mganga wala kunywa dawa kwa ajili ya kupata mimba mm. ni neema zake tu Ndiyo. sasa ni vizuri tukawa watulivu mm. na wasikivu Mungu kwa wakati wake mm. maana yeye anasema kila jambo lina wakati wake ila kwenye ajali iliyotokea hakuna matatizo yoyote mengine yaliyotokea ya kiafya mm. upande huo yalitokea upande huo wa watoto? Eh, kwa sababu mm. mi operation niliyofanyiwa hapa tumboni mm. kwa ajili ya kuhifadhi fugu mm. ilienda kupoteza nguvu mm. na mimi mwenyewe nimeponea kwa Mungu mm. kwenye maombi. yani nguvu zilipotea? Eh, mi nilikuwa namuona mke wangu kama dada yangu, abadilishe nguo hapo, namuona kama ndugu yangu mm. hakuna msisimko, hamna chochote baada ya operation hiyo. Eh. Ikakaa muda gani? Ah, imekaa miezi minane tisa. Mm. Niko kwenye hali hiyo. Lakini na mimi baada ya kudili na maombi mm. kwenda kwenye maombi ah, ushindi ukapatikana. Maisha yanaendelea. Eh, sasa hivi uwezo umerudi. Umeme unawaka. Mm. Mm, ulikuwa umekata. Sawa sawa. Kuna mtu ambaye atakuwa anatamani sana kusikia na anajiuliza huyu mtangazaji mbona haulizi hili swali mm. kwamba wakati yeye anaenda kwenye maombi anafunga na kuomba, atajiuliza alikuwa anaenda kanisani wapi au kanisa gani? Aha. Mimi bwana ni mshirika wa Mwananyamala Pentekoste. Mm. Mwananyamala Pentekoste pale. Ukifika Mwananyamala A hey, jirani pale karibu na Mwinjuma kuna kanisa moja lina gorofa Mm. Ehe, Mwananyamala Pentekoste pale mi ndo nalelewa kiroho mm. pale, roho yangu inalelewa hapo mm. ili niishi vyema, nimuone Mungu katika maisha yangu ni hapo, sio penginepo. Hajawahi wala hamjawahi kwenda kanisa lingine lolote? Hapana, hapana. Mm. hatujawahi mm. kwenda kanisa lolote mm. ni kumshika tu Mungu vizuri mm. eh, anakuvusha. Sawa sawa. Kutokana na yote sasa ambayo yametokea mpaka leo hii tunazungumza, kwa mara ya kwanza nikurudishe nyuma, kama utakuwa na kumbukumbu, unadai unadai yote Mm. Kwa mara ya kwanza kabisa una, unapata fahamu au unazinduka ukiwa hospitali baada ya zile siku 35. Mm. Cha kwanza kukiona, cha mm. kwanza kukumbuka ambacho hauwezi kukisahau mm. ni kitu gani? Mimi niliposhtuka kwa mara ya kwanza, kwa sababu nilikuwa napenda sana kukaa na simu mm. kwa hiyo niliposhtuka tayari nashtuka hivi naona mke wangu, mama yangu, niliwakumbuka, lakini akili yangu ilikuwa inanipa kwamba nimefika pale dakika tano, kumbe nipo zaidi ya mwezi na siku tano. Nikaanza kubonyeza vidole kwa mkono wangu nikijua kwamba nina simu, nawauliza simu yangu iko wapi? Mm. E, simu yangu iko wapi? sababu nilizoea sana kukaa na simu mm. ni simu yangu iko wapi? Ndio hapo wananiambia wewe, umepata ajali huko hapa mwezi na siku tano mm. Eh, sio wa leo wewe, sio kwamba umepa, ume, umefika hapa leo. Nikaanza tu kuuliza maswali yale ya kujua kwamba nimekuja saa ngapi mm. Wakanambia upo hapa siku nyingi mm. Eh, ndo tulia hapo ndo baadaye akaja daktari mm. aliyenifanyia operation mm. akaanza kuniuliza maswali mm. ili athibitishe mm. iki kifaa kilichowekwa hapa kinafanya kazi vizuri au kuna shida. Akakuuliza maswali gani? Aliniuliza tu wewe unaitwa nani? Mm. Nikamwambia jina langu, majina yote matatu. Mm. E, akaniambia nasikia wewe una mtoto. Mm. Mtoto anaitwa nani? Mm. Nikamwambia anaitwa Debora mm. akasema unaweza ukaniambia alizaliwa lini mm. nikamwambia mpaka tarehe mm. akanambia nilisikia mwezi wa tano ulisafiri ulienda wapi? Mm. Kaambia nilienda Tanga kumzika babu yangu. Kaniuliza maswali mawili matatu hivi, alafu akapiga makofi mm. afu akafanya <laughs> yaani kazi yake imefanyika vizuri yeah. eh. eh. Ndo hapo akaanza na yeye kunisimulia mm. Usije ukajiona una maalama mengi mpaka tumboni mm. Tumehifadhi hiki kifaa kutoka kichwani, uwe hukuumia tumboni mm. Labda huo mguu tu ndo umeumia umejipigiza, mm. Kwa hiyo tuliona bora uvae pio pio ili urudi kwenye hali yako mm. eh. Ili, ilikuwa ilikuwa rahisi au ngumu kiasi gani kupokea taarifa ya kwamba fuvu la kichwa chako limetolewa na liko tumboni? Ah, kwa sababu si, yani sikuchukulia sikuchukulia chochote mm. kwa sababu wakati huo kwanza nilikuwa bado nina maumivu mm. kwanza na maumivu ya kichwa mm. afu na kule hospitali sikuwa nalala usiku Mm. Usiku kulala kwangu kwa shida sana. Mm. Sasa mauzauza ninayoyaona ni ya ajabu. Mauzauza gani? Mauzauza tu. Mfano? Cha kwanza ambacho ulikiona uko naye ni mauzauza. Kitanda nilichopewa mm. ni cha juu. Mm. Juu kabisa. Mm. Kwa hiyo alafu kule ukiomba msaada usaidiwi. Mm. Wa kwamba unataka kwenda chooni. Mm. Mtu unaomba msaada anakuambia una shilingi ngapi? Mm. Sasa nilikuwa sipati msaada, kwa kulala kwangu kulikuwa kwa shida mm. Ni pale nilipokuwa nalala juu nikiangalia kwenye korido mm. usiku mm. unaona mtu anaingia kavaa tai, lakini tai ile inaburuza chini mm. na ile tai sio tai, ulimi mm. eh ana manguo tu machafu machafu, naona anaingia kwenye korido ana manguo machafu machafu, lakini ulimi unaburuza chini. Ulimi wake ulimi, ulimi wa binadamu, wa binadamu. Mm. ni mrefu ajabu. Sasa sijui ndio ilikuwa mauza uza, sijui ni kutokana kwamba akili yangu ilikuwa haijarudi vizuri. Kwa hiyo mimi usiku nilikuwa silali. Kingine ulichokuwa unakiona? Basi tu mauza uza ya ajabu ajabu mara leo najiona niko mtoni kwenye mto sijui karibu pembezoni mwa mto maji yanapita, basi ili mradi tu. Nikwaga sina raha usiku, mimi silali. Kwa hiyo ikifika mchana ndo nalala, kwa sababu hivi naongea na wewe nimefumbua macho mm. Mimi ulikuwa ukija kuongea na mimi hospitali sifumbui macho. Kwa nini? Si basi tu sifumbui macho mm. Si yale nayaona usiku, najua na mchana nitayaona. Mm. Eh, sifumbui macho. Kwa hiyo walipata kazi ya kwanza kuchukua maji ya uvuguvugu na kitambaa kupitisha pitisha kwenye macho kuhakikisha wananipamba hivi. Mke wangu alifanya hiyo kazi akishirikiana na shemeji yangu mke wa yangu Mm. Mm. Lakini baada ya kupona mauzauza mm, yakaisha kila kitu. Baada ya kupona kurudi nyumbani sasa mauzauza yakaja kwa ajili ya mguu mguu mm. nilivyokuwa na pia pia mm. baba siwezi kugeuka, yani nikilala naona mazombi ya ajabu mpaka eh? nilipoondoa pia pia mazombi mazombi, yani mazombi madude ya ajabu ajabu. unayonaje Nayaona tu nikiwa nimelala mi naweweseka usiku mzima mm. Eh, wakasema yanakufanyaje? Yanakufuata au yananifuata? mm. wakanambia huo mguu kwa sababu hujalizoea hilo dude mm. so zuri, siwe na wasiwasi, tulia mpaka litakapotoka mm. Kweli baada ya muda lilipotolewa mm. ndo nikapata uhuru wa maisha yote mauzauza yakaisha. E, yote mauzauza yakaisha. Pole. Asante bwana. Wakati una ulipopata fahamu ulikuja kuuliza kuhusiana na taarifa za yule mtu ambaye alikuwa anaonekana ulimi mrefu? Mm. Hujawahi kuuliza popote? Sijai kuuliza popote. Wala hujawahi kusikia mwingine akisimulia. Kwanza sijai kusikia mwingine akisimulia. Mm. Sijajua ni nini. Madude gani sijui. Hata Israel Sijui, sijui ndo alikuwa anataka roho yangu. Eh? Sijui ndo alikuwa anataka roho yangu. Aya, neno lako la mwisho la wosia kwa kila anayekutazama, anayepitia changamoto mbalimbali mahali popote na aliyeguswa na mkasa wako. Neno langu la mwisho ni kwamba haijalishi unapitia nini, Mungu yuko upande wako, usiogope. Mungu aliyekuumba anayo makusudi makubwa na maisha yako, haijalishi unapitia shida gani. Kama Mungu ameninusuru mimi, amenilinda mimi kwenye matukio makubwa, leo naishi, naongea na wewe, unasikia sauti yangu, mheshimu Mungu, mche Mungu, muamini Mungu, usiishi kama ndege wa angani asiye na makazi maalum. Sawa, ishi kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, ishi kwa kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu ili akuvushe kutoka kwenye hali ulionayo. Mimi nikwambie tu mpenzi mtazamaji, nakupenda na nia yangu ni njema na kuombea mema na wote mnaotazama hii mkasa huu mkasa na waombea. Mm, Mungu amenisaidia, nina tabia naamka usiku nawapeleka mbele za Mungu aliye hai, ili awasaidie, awavushe wanaopita matatizo kama niliyoyapitia mimi, kwa sababu mimi nimevushwa mpaka hapa nilipo, ni neema ya Mungu. Asante. Amen.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 ukaipiga namba hiyo ukashare na sisi au ukatutumia barua pepe na tukaweza kukufikia au ukaweza kutufikia ili kuweza kushare ushuhuda wako na wengine waweze kusaidika kama ambavyo wewe Mwenyezi Mungu anakuvusha pale ambapo alipokuvusha au kwa chochote kile ambacho unakihitaji. Asante. Msalimie mama, bila shaka tunaomba kwa watazamaji wanaoifuatilia Tiki TV ikiwezekana, tunaamini itawezekana kumpata na yeye aweze kushare nasi mkasa wake. Haina shaka. Asante. Nikutakia wakati mwema mtazamaji wetu.